Пустят пути назад, у нас перегреты тормоза Дуна, карта на руках, будто огни топи Кадиллак Налупила быть на делах, стали разгон, взяли размах Но я тут как толпами идут назад, их поехали на деньгах За мной М5, асфальт 8, у нее кирки цвета проблема меня Черный БМВ, наши везде, наши ВЛА Сложно убить тех, кто выжил на дне Я взрываю за всех, кто сами За, за, за всех, кто нас оставил Половину закроют или завали Мама улица, папа спальня Ты мой МК, я свой, мой семью,